alternativas en diferencia Son bichos de la hostia Buscan alternativas de viceversa Son bichos de cámaras Buscan alternativas de viceversa Son bichos de la hostia Buscan alternativas en diferencia Son bichos de la hostia que te cagas Escribo lo que buscas pregonado la que mis fueros de esquivas y viceversa Edificios y libres estructurar, jurado Lanzar a la firma de acabar la sentencia Ya no entiendo nada, porque el pensamiento no me da Ni el tiempo me estoy quedando Más lo estuve del fin, estuve de psicosis Hoy con restos de silofilina de sobracia ayer Vi que somos Pendejas criaturas en un planeta sin rol El movimiento haciendo reaccionando fácil Toda mi existencia pendeja No mames Me armo otro plan pues me suelto tanta dicha Pensando cósmico envuelto en una de las malas en el izquierdo Moscazo Hago un inciso en la línea espacio-tiempo para durar nunca anuncio ¿Qué te parece eso? Busco lo que escribas el viceversa Soy un vicioso que te cagas con lo que escribas es viceversa, sos soy un de la hostia. Con lo que escribas es viceversa, soy un vicioso y un desestructurado, jurado. hasta la firma de cada hora sentencia ya no entiendo nada, porque el pensamiento no me da ni el tiempo que estoy quedando. Estuve tú estuve de éxito eres no contexto de ser se de ayer Y que somos, viejas criaturas en mi planeta chingón Tengo viniendo haciendo lo que se me antoja Hacer toda mi existencia pendeja, no me armo otro trajo y me suelto para y canto cósmico Envuelto en maneras malas Encharcándome el con brazos. Hago buen inciso en la línea espacio-tiempo durarme un canuto, hermano Me parece a vámonos Busco detectivas y viceversa Soy un vicioso y un desestructurado Jurado, zanjada la firma, he la sentencia Ya no entiendo nada ¿Y que somos? Pendejas criaturas en un planeta sin